hello viewers hi everyone hope everybody is good दोबारा से वही बैच फ्लावर का सिलसिला और हम लोग आज बड़ी मजेदार किस्म की एक मेडिसिन है और इसका नंबर है ट्वेंटी नंबर है और इसका नाम है मेमुलस और ये किसी भी किस्म का ऐसा खौफ जो जाना माना खौफ है जैसे किसी को कॉकरोच का खौफ होता है किसी को छिपकली का खौफ होता है किसी को जिन्नात का खौफ होता है जो चीज़ को आप कोई लफ्ज दे सकें कि हाँ ये ये वाला खौफ है मुझे उसके लिए है और इसका डोजेज बताइए इसका है आधा गिलास पानी में एक ड्रॉप आप दवाई डालेंगे और एक महीने तक इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपका खौफ गायब हो जाएगा और जब वो गायब हो जाएगा तो हमें दुआ में जरूर याद रखेंगे thank you so much goodbye goodbye